dapat may pasok ka Tabi, tabi! Tabi! Hoy! Bata! ka dito! Julius, pasensya ka na. Naubos ang sweldo ko eh. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Baka gusto mo hindi ka na makadaan dito. Julius, pakiusap. Sa isang linggo, magbibigay ako. Sumusuwa! Huh! Bakit? Hindi na tama yung ginagawa ninyo eh. Hoy, huwag kang makikialam dito ha! Ang lakas ng loob, tol, ah. Hindi ka kabisado. Sisinuhin mo yung kaharap mo, ha? Baka hindi mo kilala kuya ko. Alam ko. Pulis. Bakit lisensya na ba yun? Para mga abuso kayo? Tol! Ang bigat naman nito. Gusto ata ako masa. Hindi yata nito alam na dalawa na napapatay na utol mo eh. <laughs> Eh ano ngayon? Baka gusto mo maging pangatlo. Hindi pwedeng mangyari yun. Ah, ganun ah! Aray ko! Oh, sige. Oh. Hindi ako hmm. makakaya. Aray ko mamatay ako dito! Jenny, dalhin niyo ako! Baka mamatay ako dito! Dalhin niyo ako sa kuya ko! ka ng apat na iskilan, ha? Oo, Dok. Iinumin mo lang yun pag sumasakit. Huwag ka munang malikot. Eh. Laro-laro ngayon. Ah, Mrs., huwag niyo kakalimutan na painumin siya ng isang gamot. Ubus na nga pala yung stock natin ng aerosol. Pwede ka na umorder ulit. Sir, baka Basta pwede ko huwag na mong ano. yung sugat mo. At Sa Okay. makalawa, bumalik ka rito para makita ko uli yan. Yan, kuya, oh. Yan ang upak sa akin. Hoy! Ikaw! Lumabas ka dito! Yan, kuya. Ano man talaga ang gusto mong palabasin, ha? Tayo ka lang dito eh. Nagpapaandar ka na? Sa dinami-dami ng tao rito, kapatid ko pa tinalo mo? Tinanong mo ba sa kapatid mo kung anong pinagmulan? Hindi na importante yun! Nagkamali ka na sinagasaan! Sarge, pakiusap lang. Baka pwede nating pag-usapan to na maayos sa loob. Huwag kang makialam dito, Connie, ha? Alam ko ang ginagawa ko. Dapat lang na panagutin ko ang taong ito. Wala akong dapat panagutan. Umawat lang ako. Eh. Awat ba yun nakit ka? Ako nga ang pulis, hindi ko ginagawa yun eh. Pulis ka! Kaya gampanan mo pagka pulis mo! Itong kapatid mo, bantayan mo sa ginagawa niya pananakot, pangungutong at pangugulpit sa mga tao rito. At sinasangkala yung pagkapulis mo. Ang ibig mo sabihin kung sinisitor ko? Hindi ba? Puta. Gusto mo itong bakita rito? Madaling sabihin yan eh. Hindi mo lang alam, Sarge. Hindi tayo talo. Oh, bakit hindi mo sinabi agad? Hoy! Pulutin mo mga bala!